me quedo acá. Saltó para decirle, sacame, sacame, decía el pejerrey. Para que le mando zoom Pescado al fin. No, es que ahora voy a sacar uno de... Ese es para calibrar el pulso nada más. lo aflojé, que lindo el millo ese. No, ¿qué pasó? ¿qué hace? Así más lindo ese. Así ah, que está bien clavado. Ojo arriba te llevó el ganchito.